Sen nereden geldin ya? thought you'd be bigger. You're definitely the one. Long way from home, aren't you? Aynen. Demin de ben aynısını söyledim. Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. <laughs> And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods like a coward. You do not want this fight. Oh. <laughs> I'm pretty sure I do. Bah. Oğlum bak git. listen. Oğlum sen Poseidon dayanamamış, Zeus dayanamamış. Sen kimsin lan? Keş. fine. My turn. Lan ne yapıyorsun? Oo çok fena. Bunu bloklayacağız. Buna yapacak. Bunu bloklaya bloklaya. Götümü döndüğüm zaman oldu bu işte. Dönmeyeceksin abi. Şimdi bunu bazen düşünüyorum keşke en zor modda başlamasaydım ya ama bunu en mantıklısı gene böyle başlamak. Neredesin ya? Hanisin lan? Şimdi bu ikincisini de vurduktan sonra üçüncüsünü vurdurmuyor zaten. Şimdi bu hadi gel. Bir daha. Tamam daha zorlamaya gerek yok. Koş. Kaç. Lan ya şu, şu hareketi Bir daha. Tamam daha zorlamaya gerek yok. Koş oğlum. Bir daha. Şimdi zaten daha ikinci vurduktan sonra damla zorlamaya gerek yok. Ama bu şekilde kaç be. Onu bloklayabiliyor muyum acaba? Yani ölebilirim ama deneyeceğim. La vur. Aman. Oğlum yaptır bana bir şey. Ver sırayı da. Why are there two beds in Sıç ağzına. Hay! Let's try again. You talk too much. You got it. You won't talk? Fine. Maybe whoever it is you got stashed in that house will. Yersin oğlum sen onu. Vur bir tane daha. Oğlum bu da mı tarla ney ben anlamadım. Neredesin ya? Vai! Ya bunu Allah seni kahretsin ya. Vur şuna iki tane de. Ya lan lanet olsun ya. Neredesin? Hanisin ya? Hanisin lan? Allah seni Allah seni sabah kadar böyle dövebilirim ha. Şimdi gel bakayım. Bir daha. Bir daha ol, bir daha vur oğlum, bir daha vur. Çok konuşuyorsun. Bir daha. Bir daha lan. Ananı belledim. Ananı laciverde boyadım şimdi. Sök oğlum şunu gözüne vur ya. Allah'ım ya. Aynı Poseidon'a yaptığın gibi. Kopart kafasını ne uğraşıyorsun ya? Tavuğun kafasını kopartır gibi. Hadi oğlum. bunun altından çıkarsa vallahi şaşma. Dedim Act all proud. Throw whatever you have at me. I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't. Look you. Vallahi deli. Neyse arkadaşlar bu bölümü dur lan. Kendi gözünü. Devam edecek mi? Bir çıkalım yukarıya. Cehennem çukurundan çıktığı gün geldi aklıma ya. Ananı Oğlum nasıl öldüreceğim? Vardır bunun belli besbelli bir kılıcı falan ya. Anladım. Yok artık. Haydi. Vur şuna bir tane r çak bir tane. Nerede ben göremedim ki kardeşim ya. Nerede göremedim ki ben bunu? Ya yok artık. Evet buna koruma yemiyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Buna... Ha, bu yukarı çıkıp aşağı in. Ya burada önemli olan R1'i R1'i Vur onu şuna bir tane bir tane Bir tane daha vurulan hazır şuraya kadar indirmiş ya şimdi. Neredesin? Neredesin? Lan hiçbir yerde de Şu Sparta öfkesini bir çalıştırabilsem. Ha, gel gel. Gel. Eyvah. avradını. Hayret bir şey ya. Yiyeceğim oğlum seni. Hiç kaçarın yok. Kaç. Bu en mantıklı bu havaya çıktıktan sonra buna vurmak. Ya yapma artık ya. Aa şimdi işte havaya inip geldikten sonra saydır. Yani yok artık ya. Bir tane daha. kaç. Ya o an bırakmasaydım hiçbir şey yoktu ya. Şimdi bu bunun tavırlarından bu %99.9 Loki ki bunu Odin gönderdiğine göre Tamam. Şimdi burası önemli. Bu havaya çıkıp aşağı indikten sonra iki vuruş hakkım var şu şekilde. Gel gel. Tamam. Daha abartmaya gerek yok. Şimdi. Bir daha. Kaç. Hatta iki bile değil bir vuruş hakkım var. Ya vur şuna bir tane ya. Çok sersemliyorsun. anda. Ya gitti, gitti tam önüne düştüm ya. Bu Böyle bir şans olamaz ya. Böyle bir şans gerçekten olamaz. Kaç. Koş. Kaç. Kaç. yaparken sana bir... Kaç. Neredesin lan? Bir daha. İşte bundan kaç. Allah'ım kaç ya. Kaç ya. Ellerim yoruldu. Biraz sabırlı olacağım. Fazla abartmadan sadece sabırla yenmeye çalışacağım. <laughs> ya bu kadar mı sabır yaparım? Bu kadar mı sabır? Kaç! İşte bundan kaçmam lazım. Bir daha vur şuna ya. Daha da vuramıyorum ya. Ya tam önüne düşüyorum ve hiç kaçacak bir yerim yok. Tam önüne düştüm. Hangisi? Gel. Hadi oğlum vur şuna bir tane ya. Lan gittim üstüne atladım ya lan ne öküzüm ya. Bir tane daha vur şuna da. ah buk girdi. Hanisin ya? Kaç! şunun kafasına bir tane Allah'ını seversen. Kaç kaç. Lan hanisi? Koşalım şunun peşine. Kaç kaç kaç kaç. Bir de balta. Geri gel. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Kaç. Aa yok artık. Ağzına tükürdüm işte. Oğlum sen bunu yersin Kratos hadi. Yaptır hareketini bana ya. Oğlum neye basacağım? Ah, hissettin mi? Ha? Yalnız gerçekten on numaraydı bu mücadele. Ben gözlerini çıkartsın diye bekledim. Kimdi o? Oğlum kaçmak için yani geçmişin seni bulur dostum zaten. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bırakalım. Burada ben yine partner halinde atarım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir iki taktik hani taktiksel <laughs> dövüş oldu diyeyim. Ee, ilerledikçe ilerledikçe daha da güzel olur diye tahmin ediyorum inşallah. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.